apa sahaja perkataan ingat mereka-mereka yang aktif dalam Facebook, dalam Insta, dalam Twitter, dalam apa semua ni lah media sosial ni kan. Benda-benda yang kita tulis ingat, benda-benda yang kita lemparkan tuduhan tuduhankan orang hati-hati, apa-apa ayat, status yang kita up, yang menghina orang hati-hati selama tuduhan itu tertulis yang menulis tuduhan itu kepada kawan dia kepada saudara si Islam dia hati-hati dosa jariah kamu sedang berjalan dan sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah dia pasti akan melihat kejahatan itu direkodkan oleh Allah di dalam buku amalannya Nabi ajak baca doa ni sebanyak berapa kali? tujuh kali habis semayang subuh ataupun habis semayang maghrib Nabi ajak dua semayang ni lepas kita wiri kita selawat kita la ilaha illallah wahdahu la syarikat apa semua tu yang diajarkan oleh Rasulullah tadi ni semua wiri yang Nabi ajak selitkan salah satu daripada wiri itu doa ini nescaya kata Nabi apa bacalah Allahumma ajirni minana tujuh kali kerana sesungguhnya apabila kamu mengucapkan doa itu kemudian kamu meninggal pada malam itu Pak, meninggal malam itu nescaya telah ditulis bahawa kamu akan terselamat daripada api neraka subhanallah ada adik beradik ada grup WhatsApp keluarga kan selalu masuk masukkan ceramah-ceramah niat untuk berdakwah supaya kita tidak disoal di akhirat kelak kenapa Allah bagi hidayah kepada kamu kamu tak kamu tak dakwah ahli keluarga kamu yang yang lain doa biar anak-anak dengan isteri dengar ya Allah ini keluarga kami sedang menunaikan ibadah dan ketaatan kepadamu ya Allah aku sedang mengajak ahli keluarga untuk aku untuk mentaatimu ya Allah saksikanlah Ya Allah, kami semua nak masuk syurga. Ya Allah, kami semua takutkan engkau. Ya Allah, campakkanlah perasaan cinta akhirat ke dalam diri kami. Ya Allah, campakkanlah perasaan cinta Allah dan Rasul, cintamu dan cinta Rasulmu dalam diri aku dan anak-anakku serta isteri aku. Doa bagi ahli, ahli keluarga dengar. Tak boleh bahasa Ustaz, tak ada siapa suruh bahasa doa bahasa Melayu. Nah, ha, doa bahasa Melayu. Bagi semua dengar, semua eh, amin. Ha. Setiap kali Fatimah masuk ke dalam rumah Nabi, maka sahabat kata Fatimah akan Nabi akan berdiri menyambut anaknya kemudian mencium dahi anaknya kemudian meletakkan anaknya di sebelah kita tak buat sebab kita rasa kita ayah takkan nak tanya anak apa abang oi mana boleh ustaz ketua keluarga kena kemas kemas apa bukan sahaja bertanya khabar bila nampak Fatimah masuk Nabi bangun yang ni ayah misalnya anak aku Nabi kata anak aku tuan-tuan cuba cuba buat ke anak-anak begitu tanya dia makan apa makan tak lagi tadi di sekolah ada masalah apa letak tangan ayah ni letak tangan belakang bau anak usap bau belakang anak ada masalah tak di sekolah anak akan berasa besar dia akan menghargai ayah itu